Boas. Un aspecto moi importante á hora de traballar con ficheiros é canto ocupan os nosos ficheiros nos dispositivos onde os queremos almacenar. Supoñamos que temos un pendrive de 8 GB e que temos un feixe de ficheiros que, que teñen un tamaño promedio de 100 megas cada un. Si queremos metelos no noso pendrive, poderemos guardar un máximo de 80 ficheiros, 80 por 100, 8000 que máis ou menos son os nosos 8 gigas. Se puideramos conseguir que cada un deses ficheiros ocupase a metade, é obvio que no pendrive poderíamos meter o dobre de ficheiros. Neste caso, 160, que multiplicado por os 50 megas que ocupa cada un, volve a dar os 8000 megas. Ben, obviamente a pregunta é, é por que o sistema non fai isto por defecto e eh, realmente o sistema podería facelo por defecto. Pero non é gratis. Para comprimir un ficheiro, tes, a máquina ten que esforzarse, ten que calcular e buscar a maior, a maior maneira de, de facer esa compresión para conseguir que ocupe menos, e iso require eh, potencia de cálculo ademais de estar lendo constantemente de, dentro do dispositivo. É unha labor relativamente lenta e non sempre che vai dar unha diferencia de espacio suficiente como para que mereza tanto a pena. Por exemplo, as imágenes JPEG que gardas co teu móvil, esas veñen comprimidas por defecto. Cando agardas, a imaxe en crúa que, que fixeches coa túa cámara fotográfica é comprimida cun algoritmo de compresión e almacenada sen intervención do usuario. Non, non pregunta se a queres comprimir. El carda con a imaxe que no canto de ocupar 100 megas, pois ocupa 12. E para o usuario é fantástico. Outros ficheiros non, te, non corren esa sorte, non son tan fáciles de comprimir. Ben, antes de ver como se traballa con ficheiros comprimidos, hai que distinguir dúas partes. Por un lado está o concepto de empaquetado. O concepto de, de empaquetado simplemente permite meter varios ficheiros ou cartafois nun só ficheiro. A compresión afecta a cada ficheiro. Se nos collemos o noso se nos collemos aquí este ficheiro e o comprimimos, teremos a versión comprimida dese ficheiro. Se nos queremos comprimir tres ficheiros, podemos comprimir e obter tres ficheiros comprimidos. Sin embargo, unha vez que tes estes ficheiros comprimidos, pois unha idea que podes ter é, por exemplo, se os queres mandar eh, por correo electrónico como anexos ou eh, por WhatsApp ou a rede social que queirades, pois subir un anexo con coas fotos que fixestes eh, na boda ou calquer cousa así. Para iso, o seu é empaquetalos. Empaquetalos refírese á idea de meter varios ficheiros ou cartafois un só ficheiro. Nos collemos varios, convertímoslos en un, ese, ese paquete resultante a súa vez o comprimimos e enviamos un ficheiro empaquetado e comprimido. Algúns sistemas de compresión como o zip permiten facer as dúas cousas á vez. Entonces basta con seleccionar todo o que queiramos e poderemoslo empaquetar e comprimir a vez. Outros sistemas só permiten comprimir, entonces primeiro tens que usar un sistema diferente para, para empaquetalos e unha vez que os tes empaquetados, os comprimes. Ben, vamos a ver un sinxelo exemplo. Vamos a abrir aquí un terminal e vamos crear un ficheiro con información e eh, vemos que temos aquí un ficheiro con algo de texto que ocupa 912 bytes. Se o comprimimos, para o cal basta con usar o menú secundario, se queremos darlle un novo nome, o formato que ahora falaremos deles, e vemos que ocupa a metade. Se estes a súa vez os comprimimos, Vemos que os podemos empaquetar. E volvemos a telos empaquetados. Poder, podías esperar que este ficheiro, como mínimo, ocupase dous destes. Sin embargo, ocupa un pouco menos. E é por isto estamos usando distintos formatos. Ben, eh, formatos de compresión hai unha morea deles. Formatos de compresión comprenden dous aspectos tamén. Todo, todo comprende dous aspectos. Todo na vida comprende dous aspectos. Neste caso, o, a compresión depende do formato e do programa concreto usado para, para facer a, a compresión. O formato pode ser zip, ou pode ser 7Z, 7Z ou pode ser eh, XZ, ou pode ser GAZIP. Hai un face deles, CAP, non sei, teria que mirar unha lista porque hai tantos que non nos sei de memoria nin de lesos. Por un lado está o formato e por outro lado está o programa que utilices para, para, para esta compre para a compresión. En Nome, o programa utilizado para comprimir ficheiros, é FileRoll. FileRoller. Este xestor de ficheiros o que fai é colle un ficheiro os que sean e os comprime no formato que ti lle digas. É capaz de, de actuar con todos os sistemas que teñas instalados. E aquí temos a lista que pode manexar por defecto. Vemos que non todos son comprimidos. 7Z, que acabamos de usar, moi popular últimamente, isto é unha, isto imaxe, crúa. Isto é un paquete simplemente, isto é unha imaxe para típica de DVD, o popular z.zip. Estes son formatos populares en, el Linux. TAR é un empaquetador, entonces Z sería a compresión, BZ sería, BZ2 sería a compresión, GZ sería compresión, LZ sería compresión, LZMA sería compresión, LZO, XZ. Entonces aquí ya daríamos un nombre donde queremos guardar. Y aquí iríamos metiendo a información que queremos guardar en él. hacer una Z, por ejemplo. Seleccionamos lo que queremos meter. es está. aquí tenemos un o noso paquete e aquí estaría o seu contido. Como vedes, se integra bastante ben. Así doble clic e algo, o abre automáticamente. A forma de traballar con eles é moi sinxela. O único aspecto que ten a compresión de ficheiros é o formato que queres utilizar. Antes o 7Z non me deixou crear un paquete directamente este roller E isto é porque depende de que teñas aquí instalado. Por exemplo, aquí nos di que o 7Z este non estaría instalado e teríamos que instalarlo instalando este paquete. CNF significa Command Node Found. Outro sistema popular é o RAR que non está dispoñible por termos de licencia. Isto é SUSE Linux Enterprise Desktop. En OpenSUSE, o comando RAR estaría dispoñible no repositorio Pacman. tanto en SUSE como en OpenSUSE para instalar un RAR, que sería o programa para descomprimir os ficheiros .rar que podedes descargar en torrent ou en calquera outro lugar, utilizaríamos isto. Terías que instalar un RAR wrapper. Isto é por causa da licencia. E a maioría de sistemas Linux que instales ou que uses van a utilizar software libre o software, eh, digamos, casi libre. Pero, por defecto, non se instalarán este tipo de ferramentas porque non cumplen as licencias de software libre. En Seral non se poden instalar. Isto é por a, ten unha serie de causas, por, pero que non interesan aquí o caso, pero eh, se pode solventar instalando Por exemplo, pois neste caso un RAR xa nos bastaría para facer descomprimir calquer cousa que descarguemos por aí. E se si quixéramos utilizar o RAR por algunha circunstancia, pois teríamos que buscalo na nosa distribución. Como dicen, por exemplo, en, Open, en OpenSUSE, pois no repositorio Pacman, que é un repositorio de uso común porque tamén provee eh, códex multimedia e outras cousas, pues ahí xa lo teníamos disponible, bastaría con instalarlo y ya está. En distribucións empresariais sería máis complexo e sería sería ver se si hai algún repositorio por aí que o, que o añade ou descargalo desde algunha web que, que o teña empaquetado. Ben, creo que isto cubre todos os aspectos da compresión de ficheiros, que non ten nada máis que acabamos de ver. Seleccionamos, comprimimos, seleccionamos formato. Con doble clic abrimos para navegar por él. e con extraer extraímos e xa o teríamos disponible como un ficheiro, como outros ficheiros. Sigue con isto, ata a próxima.